Jo dan T telah hancur dan berakhir di rumah sakit jiwa, selanjutnya adalah giliran Chon So Jin. Drama Penthouse Season 3 episode 10 adalah salah satu episode yang paling membahagiakan buat penonton karena akhirnya Jo dan T menerima balasan dari perbuatan jahatnya selama ini. Pada episode 10 drama Penthouse Season 3 Joe dan T akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa setelah sekian lama Joe dan T berada di atas angin dan tidak terkalahkan. Semua ini berawal dari kematian Oh Yun Hee, dan berlanjut pada pemalsuan kematian Logan Lee dan penangkapan Sim Suryon. Setelah ketiga musuh beratnya itu tersingkirkan, Joe dan T merasa aman dan tidak ada yang bisa mengganggunya lagi kecuali Chon Sojin. Bagi Joe dan T, Chon So Jin adalah satu-satunya musuh yang perlu dia waspadai karena Chon So Jin adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkannya. Namun tanpa diketahui Jo dan Tae, ternyata Logan Lee, Sim Suryon dan Hayun Chul bekerja sama untuk menghancurkannya dari belakang dengan bantuan Kang Mari, Yo Dong Pil, Baek Jun Ki dan Jin Bun Hong. Jo dan Tae benar-benar tidak bisa melakukan apapun bahkan dia tidak bisa berpikir jernih tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jo dan Tae hanya berfokus pada cara mengalahkan Chon Jin saja, sementara Sim Suryon dan Logan Lee telah melakukan rencananya untuk mengalahkan Jo dan Tae. Sim Suryon dan Logan Lee sangat pintar menggunakan situasi dan mengadu domba Chon Jin dan Jo dan Tae. Karena Chon Jin dan Jo dan Tae tidak bisa dikalahkan secara bersamaan maka mereka berdua harus dibuat saling membunuh. Setelah mereka berdua saling membunuh, Inilah kesempatan buat Logan Lee dan Sim Suryon untuk menghancurkan salah satu dari mereka. Logan Lee dan Sim Suryon kemudian memilih untuk menyerang Jo Dante dan membuatnya hancur terlebih dahulu ketimbang Chon So Jin. Dan benar saja, rencana Logan Lee dan Sim Suryon berhasil membuat Jo Dante berada di rumah sakit jiwa. Hal ini tentu saja membuat banyak penonton tertawa bahagia dan sangat senang karena akhirnya Jo Dante menerima balasan dari perbuatan jahatnya.